Welcome to MyTubeTV Now we will learn how to open Facebook page This is my Facebook page opened This is my normal Facebook home page We will learn how to open Facebook page I am Facebook page ఇక్కడ చూసారా your pages educated and employees association Hindu culture and tradition great Indians అని ఉన్నాయి కదా అవి నా పేజెస్ అనమాట మూడు పేజెస్ ఉన్నాయి అలాగే నా పేజెస్లోకి వెళ్ళాం ఓవిట్స్ వైరల్ అనే పేజ్ కూడా ఉంది great Indians hindu culture and traditional values education children and employees association o Viral. way that one to one three four four pages and nine one you could have great indians and another website to uh then cancel page open just in matter all the way over its way website to post and you could page okay nano post just ఇవన్నీ మామూలుగా ఓపెన్ చేసినవి ఎడ్యుకే ఎడ్యుకేటెడ్ అండ్ ప్లాస్ association Hindu culture and traditional values మామూలుగా ఓపెన్ చేసినవి అయితే మామూలు ఫేస్బుక్కి ఫేస్బుక్ పే పేజ్కి తేడా ఏంటంటే మన ఫేస్బుక్ హోమ్ పేజ్లో ఫేస్బుక్ పేజ్ని మనం ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు ఫేస్బుక్ పేజ్ ఎందుకు ఓపెన్ చేసుకుంటామంటే మన వెబ్సైట్కి సంబంధించినటువంటి పోస్టులు మెటీరియల్ ఏమైనా ఉంటే దాన్ని మనం ఫేస్బుక్ పేజ్కి షేర్ చేస్తుంటారు అన్నమాట ఈ విధంగా చేయడం వల్ల ఫేస్బుక్ ఎక్కువ వ్యూస్ ఉంటాయి కాబట్టి మనకి వెబ్‌సైట్ బాగా ఫెచింగ్ ఉంటదని చెప్పి ఉద్దేశంతో మనం ఈ ఫేస్బుక్ పేజ్ క్రియేట్ చేసుకొని అందరికి మన పోస్ట్ ఆ షేర్ చేస్తుంటాం అయితే ఫేస్బుక్ పేజ్ లో మన పోస్ట్ మాత్రమే ఉండాలి మేత వాళ్ళు కూడా మనం షేర్ చేస్కొచ్చు కానీ అది ఏంటంటే వాళ్ళు డైరెక్ట్ గా మన పేజీలోకి వాళ్ళ పోస్ట్ ని షేర్ చేయాల కాదు మనం మాత్రమే వాళ్ళ పోస్ట్ లైక్ చేసి మన Facebook పేజ్ లోకి షేర్ చేస్కొచ్చు కానీ జనరల్ ఏంటంటే మన వెబ్ మనం డెల్ చేసిన పోస్ట్ ని మనం పోస్ట్ చేస్త ఇప్పుడు కొత్త పేజ్ నేను ఓపెన్ చేయాల అనుకుంటున్నాను ఆ పేజ్ ఎలా ఓపెన్ చేయాలో మీకు చూసి తెలుసుకోండి পেজেਸ রো কেরো ত্না঵ে ਹੋ. ਹੋ রো পেরে ਸ্রੋ কেরো ত্না঵ে ਹੋ. పేజెస్ ఓపెన్ అవుతనే ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసారా గ్రీన్ లో ఉంది క్రియేట్ పేజ్ అని అక్కడ క్లిక్ చేస్తే మనం కొత్త పేజ్ ఓపెన్ చేసుకోవడానికి అవుతుంది అన్నమాట క్రియేట్ పేజ్ మీద క్లిక్ చేశాం ఇప్పుడు క్రియేట్ పేజ్ లో మన డేటా సెలెక్ట్ అవుతుంది business or brand community or public figure అని మనం ఏదో పేజ్ ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు బిజినెస్ మనకు బిజినెస్ లేదా కంపెనీ ఏదైనా ఉంటే బిజినెస్ పేజ్ ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు లేదా కమ్యూనిటీ ఆర్ పబ్లిక్ ఫిగర్ అంటే మన జనరల్ వ్యూస్ గురించి ఏమైనా పేజ్ ఓపెన్ చేసుకుంటే ఓపెన్ చేసినాము జనరల్ వ్యూస్ గురించి కాబట్టి gets community or public figure page open చేస్తున్నాము get started name of your page page పేరు టైప్ చేస్తున్నాము Telugu script lo undi English script maasthundi. మైజూబ్ టీవీ అని పేజ్ నేమ్ పెట్టాను కేటగిరీ ఏంటని అడుగుతున్నాను వీడియో క్రియేటర్స్ అని పెట్టాను కేటగిరీ అని అడిగారు ఇప్పుడు చూసారు కదా ఇప్పుడు కంటిన్యూ పేజ్ క్రియేట్ అవుతుంది చూస్తున్నారు కదా పేజ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను కంటిన్యూ కొట్టాను అప్లోడ్ ఏ ప్రొఫైల్ పిక్చర్ అంటుంది ఏంటి ఓపెన్ చేద్దాం డెస్క్టాప్లో ఏమైనా ఉన్నాయేమో చూస్తాం Han får då ska som sagt just nu. får då cyklona photo కోసం సెర్చ్ చేస్తున్నాను ఫోటో దొరికింది ఫోటో అప్లోడ్ చేస్తున్నాను డెస్క్టాప్ మీద కొంచెం ఫోటో ఓపెన్ చేస్తాను ఫోటో ఇప్పుడు ఆటో చేస్తాను అప్లోడ్ ఆ ఫోటో అంటుంది ఆ ఫోటో అంటే ప్రస్తావన చేయలేదు చూద్దాం ట్రై చేస్తాను ఐ దొక్కి తో ఆర్ ఫోటో కూడా కవర్